de donde existe el respeto De donde gente humilde está repleto es una ciudad llena de talento En donde el rap es el mejor condimento Quiero que conozca mi ciudad Donde se vive la realidad poco el mundo cambiaría Quiero que conozca mi ciudad Donde se vive la realidad Pero con esta adversidad Aquí no tenemos tiempo para mediocridad, Ya, Delicioso Juan Ruz que portal Tenemos bombas de rimas para estallar esta ciudad Hace falta que se lealtad para que el mundo sea más natural en este arte musical se refleja el talento Siento que la piedra tiene más corazón que el sentimiento El ser humano, en la vida hay que aprender de lo bueno y de lo malo compás Talento siempre se da a sonar Rápida, bien fuerte y potente como un huracán Esto no atrás, El muerto de la tumba se levantará y se moverá Al ritmo de esta canción Esto es arte, esto es amor, esta es mi pasión Y lo demuestro aquí en la ocasión Quiero que conozcan mi ciudad Donde se vive la realidad pero con esta velocidad la gente poco a poco el mundo cambiaría quiero que, conozcan mi ciudad donde se vive la realidad pero con esta velocidad aquí no tenemos tiempo para mediocridad ya ya uh, muchas gracias por invitar el Letal un placer participar Liceo Juan Ruque Morcial.